Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di una linea di shampoo che io non avevo mai provato ma che mi hanno fatto provare. La linea è Leden Shoulder e mi hanno tanti campioncini, devo ringraziare mia mamma per tutti questi campioncini. Di due, ognuno per tutto è un 75 ml, quindi davvero l'ho provato per tanto tempo. È di due tipi, questo è lisci e setosi per capelli secchi, danneggiati o crespi e l'altro è eccolo è il classic per tutti i tipi di capelli è una linea che ne ho sentito tante pubblicizzare l'ho vista da poco in negozio e l'ho provata grazie mamma e cosa vi devo dire eh, trovo che sia una linea intanto valida per quanto riguarda la eh, cura dei capelli e non li appesantisce trovo trovo ho trovato che quello in teoria eh, lisci e setosi ha una profumazione fantastica, sembra un po' ehm, herbal essence, come profumazioni così mm, setose e avvolgenti, però visto che eh, tende a far sporcare i capelli un pochino più velocemente, mentre quello classico, che ha una profumazione sicuramente più classica, eh, lascia i capelli morbidi, ehm, puliti, morbidi e non appesantiti, quindi davvero due formulazioni se dovessi scegliere un prodotto da acquistare sicuramente acquisterei quello classico per un uso più eh, quotidiano l'altra linea è liscesatosi credo che sia meglio per i capelli ricci perché comunque sia tendendo a ed, eh, avvolgerli con questa crema mh, mm, fa anche in modo che siano un pochino più disciplinati tutti i due prodotti comunque sia e intanto non contengono silicone, importantissimo perché io è una cosa che guardo perché ho notato che è molto valido, soprattutto per la pulizia dei capelli. Tutti e due prodotti non seccano la cute ed i capelli sono morbidi, si, de, tranquillamente si pettinano bene e tutto il prodotto si risciacqua facilmente, quindi ottimo prodotto, ottimi marchi. Avete visto che ne ho provati vari e tanti, quindi comunque sia una um, ho provato anche se non è campioni, ho provato per tanto periodo questi prodotti e ve li consiglio. Se li trovate in negozio io almeno una prova, una volta, li dovrei provare e vi consiglio di provarli almeno una volta perché è un marchio che dicono sì, ok, numero uno, eh, mm, può, anche perché ho visto che non costano tanto, quindi sicuramente da provare almeno una volta. Poi potete dirmi se vi sono piaciuti oppure no, comunque sia credo che che avrete dei risultati sicuramente fatemi sapere se avete provati quale preferite tra le varie mm, come si dice versioni ed ehm, come siete trovati spero sia stato utile al prossimo video ciao